Thank you. světa, i също така отговаря за контрола, за да бъде от отопресията. Ето на втори степен директива за асистента социала, трябва да примали да приоритет плана електрониче, а и мотивко ли да фамилия са операнско си при колл-център. Често персони ли дойдат в апартамента, nem pedig lehet korlátozni. Két héten át, és január óta megtízszereződtek a napi esetszámok. A kórházak sok helyen megteltek és túlterheltek. Az előbb több mint 80% a foglalt, és az oxigén koncentrátorok használata még volt annyira túl helyett tilos az oktatási és kulturális intézmények látogatása, kávézó, várok és éttermek üzemeltetése, csak házhoz szállítás lehet, tilos lesz a tömeg és sportrendezvények, valamint a kulturális események kis létszámú eltartása is, és be kell zárni a nagy bevásárló központoknak edzőket, és emellett a vonatjáratok sem fognak közlekedni, ez idő alatt csak autójárókat Ele